Der heutige Tag begann besonders musikalisch. Ja, ich habe Musik gesucht äh, auf einer Plattform, äh, die Musik anbietet, die man auch für Videos verwenden darf, die man online verwenden darf, wenn man den Namen von derjenige, der die Musik geschrieben hat, einfach auch beim Abspann erwähnt. Und in diesem Fall ist das Kevin McLeod und hat eine ganze Serie von tollen Musikstücke geschrieben. Die Musik, die ich gefunden habe, habe ich eingeteilt in, äh, in verschiedene Gruppen. Äh, Abenteuer, Klassik, hier zum Beispiel ein, ein, ein Stück von Mozart. Eine weitere Gruppe ist äh, magische Musik und etwas, das ich äh, als bobo musik bezeichne. Ja, welche Musik ich letztendlich genommen habe für das Crowdfunding-Video für Wien für Zauberers, werden wir dann in zwei Wochen wissen, weil dann startet die Crowdfunding-Kampagne für den Stadtmärchenfahrt. Und ich zähle natürlich auf deine Unterstützung finanzielle Natur, aber du kannst natürlich auch das Projekt mit deinen Freunden, Familie, Verwandten, Facebook-Freunden und so weiter bekannt machen.